अरे ओ बढ़िया छोड़ दूंगा जू भाई को अरे ओ ज्ञान गेमिंग लगाए इस नोबड़े पे निशाना अब देखो तो सुनीता छोड़ दूंगा जू भाई को दो चार रिमोट दिखाना पड़ेगा नहीं सुनीता इन लोगों को नोबड़ा रिमोट दिखाना ज्ञान गेमिंग बढ़िया तार भी अगर नोबड़ा रिमोट दिखाया तो अज्जू भाई को वन टाइप मार दूंगा भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं